En la inspección del aparato digestivo de las aves, tenemos en cuenta que después de ser extraído, accedemos por el esófago hacia el buche, exponemos su mucosa, seguimos por el esófago hasta el pobre proventrículo, que se abre y se separa ligeramente el material, para posteriormente acceder a la molleja o estómago glandular del ave. Una vez abierto, se inspecciona todas estas estructuras y se elimina la capa córnea de la molleja. Traccionando, hasta que se despega totalmente. En la imagen estamos siguiendo los ciegos derecho e izquierdo y la última porción del intestino anterior, en su continuación hasta el intestino posterior. En la porción dorsal de la cloaca se localiza la bolsa de Fabricio, que se abre desde el extremo distal y se expone su mucosa para la inspección. Abrimos el ciego derecho e izquierdo para observar el contenido y desde el intestino posterior se accede hacia el ciego, la porción final del intestino anterior y el ciego opuesto. exponiéndose su mucosa para su estudio.